Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycan ordusunun hərbiçisi xəstəlikdən vəfat edib. Bu barədə Oxu24.com Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Müdafiə Nazirliyinin Baş Klinik Hospitalında sağ orta beyin arteriyasının trombası nəticəsində işemik insult, birincili trombofaliya, serebial koma, tərəqqi edən poliqram çatışmamazlığı diaqnozu ilə uzun müddət müalicə alan Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu İsmailov Pənah Pərviz oğlu dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.